պատմական փառահեղ մասնակցություն։ Սույն թվականի նոյեմբերի 24-ից 27-ը Լեհաստանի Շեդեց քաղաքում տեղի ունեցավ XPC վարկածով պաուերլիֆտինգի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը, որտեղ մասնակցում են 15 երկրների ավելի քան 600 մարզիկներ։ Հայաստանի ավակականը ունեցավ 1 բառով ասած հզոր մասնակցություն։ Հայ մարզիկը աշխարհին վերստին ցույց տվեց Հայաստան աշխարհի հերոսացին լինելը։ Մեր մարդիկները հայրենիք վերադարձան 16 շեմպիոնական կոչումներով, սահմանելով աշխարհի եւ Եվրոպայի ռեկորդներ, հրճակվելով բացարձակ հաղթողներ։ Այս աննախադեպ ցուցանիշի արդյունքն է ՀՊՖ ամբողջ անձնակազմի անդրդվելի նպատակասլացության մաշկի ընկնող մարզիկների եւ նրանց ազնական մարզիչների քրտնաջան եւ արդյունավետ աշխատանքի։ Գուցե այս հաղթանակները տեղի չունենային, որոնց շնորհիվ Հայաստանի հավաքական հրճակվեց աշխարհի գավաթակիր Եթե չլիներ ՀՊՖ նախագահ, հավաքականի գլխավոր մարզիչ Գագիկ Սարյանի նպատակը ուղղված եւ հետեւողական աշխատանքը։ Վաստակավոր մարզի խորհուրդներն ու փորձը օրինակելի դրական ազդեցություն ունեցան հայ մարզիկների գրանցած արդյունքների վրա։ Մենք վաղուց ենք համագործակցում ՀՊՖ նախագահ պարոն Գագիկ Սարոյանի հետ եւ ունենք շատ լավ հարաբերություններ։ Հայ մարզիկները բազմաթիվ անգամ մասնակցել են Լեհասանի Շետլես քաղաքում անցկացված Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունների եւ միշտ ունեցել են հաջողված մրցելույթներ։ Մենք տեղյակ ենք 2020 թվականին տեղի ունեցած Արցախյան 44-օրյա պատերազմից։ Տեսել ենք YouTube-ում տեղադրված մի շարք տեսանյութեր, որտեղից տեղեկացել ենք, որ այս պատերազմում զոհվել են ՀՊՖ 24 մարզիկներ, ովքեր մեզ եւ ձեզ հետ եղել են այս նույն մրցահարթակում։ Առաջարկում եմ 1 րոպե լրությամբ հարգենք նրանց հիշատակը։ Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękujemy Prezydent Federacji Armenii Ganik Sarojan. No, wielkie współczucie przyjeżdża z tymi zawodnikami, również startowali e, w Siedlcach. Dziękujemy bardzo. Thank you very much. Մի զամիր ռեգատա, սպարսմենի զամիր։ Շնորհակալություն։ Մենք միշտ Հայաստանի հետ ենք, ոչ պատերազմին։ Սպորտը շնակում է խաղաղություն եւ հաղթանակ։ Մենք միշտ էլ դեմ ենք եղել ցանկացած պատերազմական գործողության։ Համբերություն ենք մաղթում ձեզ եւ ողջունում ձեր ֆեդերացիային Շեդլես քաղաքում։ Ձեր մարզիկները միշտ աշկի են ընկել հաջող մրցելույթներով։ Նույնը մաղթում ենք նաեւ այս առաջնությանը։ Մենք հետևողական կլինենք այն ամենին, ինչ կատարվում է Հայաստանում։ Ագրեսիան եւ պատերազմը միշտ պետք է բացառվեն, որևէ կապ ունենալ սպորտի հետ։ Կրկին անգամ հաջողություն եմ մաղթում հայ մարզիկների։ Հուսով եմ, որ նրանք ունենան հաղթական ելույթներ, որոնց միշտ աշկի է ընկել Հայաստանի ժամանակ պաուերլիֆտինգի հավաքականը։ Մրցումային առաջին օրը հաղթողներ դարձան։ Մեծահասակների հաշվարկում 100 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայկապյանը, Չարեն Սավան, ով սահմանեց նաև Եվրոպայի ռեկորդ իսկ պատանիների հաշվարկում 90 կիլոգրամ քաշային կարգում աշխարհի ռեկորդով բացարձակ հաղթող դարձավ Աշոտ Պետրոսյանը՝ յուղ ոսկեհա։ երկրորդ օրը հաղթողներ ճանաչվեցին։ Մեծահասակների հաշվարկում 67.5 կիլոգրամ քաշային կարգում Մակար Թամրազյանը, Գյումրի, 100 կիլոգրամ քաշային կարգում Գևորգ Ալեքսանյանը, Ջրարատ, ովքեր սահմանեցին նաև Եվրոպայի ռեկորդները։ 90 կիլոգրամ քաշային կարգում աշխարհի ռեկորդով բացարձակ հաղթող դարձավ Գյումրեցի Արախ Խաչատրյանը։ 60 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթող ճանաչվեց հրազդանցի Էդգար Բադալյանը։ Վետերանների պայքարում 125 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթող դարձավ Արտավազդ Արաքելյանը։ Երևան։ Թեմային երրորդ օրը շարունակվեց մեր մարզիկների հաջող մրցելույթները։ Մեծահասակների հաշվարկում 100 կիլոգրամ քաշային կարգով հաղթող դարձավ Աբովյանի Զգոր Հովանեսյանը, 75 կիլոգրամ քաշային կարգով Ջավախքից Կամո Եղոյանը։ Վետերանների հաշվարկում 110 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթող ճանաչվեց Իմրեցի Կարեն Պետրոսյանը։ Բադանիների հաշվարկում բարի մոտեցումներով հաղթողներ դարձան 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Մելցիկ Մարտիրոսյանը Էշմիածին, ով սահմանեց նաև Եվրոպայի ռեկորդ, 67.5 կիլոգրամ քաշային կարգում Նարեկ Թամրազյանը Դիլիջան։ Կանաց 82.5 կիլոգրամ քաշային կարգում իրեն հավասարը ճանաչավ եւ հաղթող հռչակվեց Էշմիածին իր Ջաննա Շահնազարյանը։ Մրցումային վերջին օրը ոսկի հաղթարակների հրավառությունը եզրափակեցին մեծահասակների հաշվարկում։ 90 կիլոգրամ քաշային կարգում մեծավանից Արտյոմ Սոլոյանը, 125 կիլոգրամ քաշային կարգում հրազդանից Արամ Մարգարյանը։ Պատանիների հաշվարկում 56 կիլոգրամ քաշային կարգում Եվրոպայի ռեկորդով հաղթող ճանաչվեց Արմեն Նիկողոսյանը։ Ամփոփելով Powerlifting-ի Հայաստանի հավաքականի գերազանց մրցելույթները, պետք է փաստել, որ հայը պայքարող եւ հաղթող գենը երբեք չի հանձնվում։ Դա առավելապես երևաց ՀՊՖ-ի միաբանի նպատակային աշխատանքի արդյունքում։ Այդ իսկ պատճառով ՀՊՖ տարեվերջյան ամփոփիչ միջոցառմանը կպարգևատրվեն այն անձինք, ովքեր իրենց մեծ նոման ունեն այդ գործում։ Կորոշվեն ընդհանրիկ տարվա 10 լավագույն մարզիկներն ու մարզիչները։ Կշնորվեն հպավապատավոր անդամի բարձրագույն կոչումներ։ Եղեք միշտ մոտիվացված եւ հավատարիմ ձեր գործին։ Չէ որ ցանկացածիդ կատարած աշխատանքի բնագավառում ել ավելի կզարգացնի ազգային արժեքներն ու մտածողությունը։ Կամրացնի արդեն իսկ անպարտելի համարվող հայոց խիզախ ոգին։ ազգի նոր զավակներ Հայքի դավքի ուժն է կարել